फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं गूगल शीट पर मैं हूँ और आज हम गूगल शीट पर एक शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे वो शॉर्टकट की क्या है आइए आपको बताता हूँ सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये कलर रख देता हूँ ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ शीट नंबर वन है देख सकते हैं इसको आप चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से जाकर के हाँ रीनेम कर दीजिए तो इसे मैं कर देता हूँ माई शीट तो ये एक नाम दे दिया मैंने माई शीट और एंटर प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर माई शीट आ रहा है अब हमको क्या करना है हमको एक नया शीट चाहिए लेकिन हम यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहते हम शॉर्टकट की की मदद लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट की की मदद से कैसे हम नया शीट लेके आ सकते हैं इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए ये समझते हैं कि ये शॉर्टकट की क्या है आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन बटन तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे नई शीट ऐड हो जाएगी ये देखिए ये माई शीट हमारी वाली शीट थी और यहाँ पर शीट नंबर थ्री ये ऐड हो गई है इसमें अगर फिर मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ एफ एलेवन तो आप देखेंगे कि एक और sheet sheet number four add हो गई है इन दोनों को ही मैं एक नाम दे देता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूँ टू और यहाँ पे कर देता हूँ थ्री तो शीट फोर को मैं नाम दे देता हूँ थ्री कुछ इस तरीके से ये हो गया अब देखिए अगर फिर मैं शिफ्ट के साथ एफ इलेवन की प्रेस करूंगा तो यहां पर आप देख पाएंगे कि शीट 5 ऐड हो गई है तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप शीट ऐड करा सकते हैं केवल शॉर्टकट की की मदद से तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video